бүгүнкү күнгө чейин фаренгейт шкаласындагы термометрлер колдонулуп келет 1709 миң жылы голландиянын эң суук кыш мезгилинин температурасы алынган фаренгейт түзгөн муз жана нашатыр же аш түз менен алынган аралашма дал ушундай температура эң суук температурага дал келген ошол себептен фаренгейт шкаласында 0 градус дал ушул температурага дал келет термометрди суу жана муздун аралашмасына салып температуранын экинчи чекитин алган бул чекиттер арасындагы аралыкты отуз эки бөлүккө бөлгөн демек фаренгейт шкаласы боюнча суу отуз эки градуста тоңот өзүнүн шкаласын фаренгейт адамдын денесин алынган температурасы менен текшерген нормалдуу температурага туура келген жаңы чекитти ал токсон сегиз градуста белгиледи кийинчерээк суунун кайнаган температурасын төртүнчү чекитти киргизди фаренгейт шкаласы боюнча эки жүз он эки градуска барабар